Leven. Niet de kiwikarten. Ziekzalen en halve prijs. Dein Daddy ook. Deine Mutter ook. Dein onkel ook. Deine patin ook. Kikkepitten. bitte. ist eine Kiwi-Karte. Unser Ticket zum halben Preis. Halber Preis? Das ist nicht möglich. Aber wenn es möglich ist, mit der Kiwi-Karte. Kind unter 16 Jahren. Und die Backleiter. Bis zu vier Personen. Zahle Sie den halben Preis. Ein Kind. Eine Kiwi-Karte. Und Reise zum halben Preis. Stuck.